to the Mm-hmm. Вот и все. Я в больнице. Они умерли. Они все умерли. Они знают о тебе. Будь осторожен. Они идут за тобой. Thank you. I'll answer. What a Командир приказал подготовить заряды. Установить заряды. Объект приближается. заперто! Ой, ой, привет! Я эм, не знал, что это ты. Знаешь, а ты ведь не должен. Без меня ты бы не выбрался из источника. Понимаешь, да? Подожди. Сейчас я схожу и открою дверь. Только потом возьмешь меня с собой, ладно? Как насчет пулемета, а? У тебя гранатомет? Не, подожди. Я хочу плазму. Ёшкин свет.